Thank ừ. you. गारा पो हमारा तो शौक लगता चढ़ली जमनिया में ढक लगता तो जमनिया में ढक लगता तो जाली बियाई गो खास सहेली ओकर के लेके घुमेली ओढ़नी से मुंह ढक के लागता ना खड़ा करेली छोनी सा में देखे में बवाल दिया गई बहुते अली कवना दिलावा लगैली मीठी बोली बोल के हो सबके पागल बनैली कृष्ण ठाकुर से नाता काहे तोड़ा दिलू हो जाके कृष्ण से नाता काहे जोड़ा दिलू